Entre mis manos la ternura en busca de contacto Se elevó hasta un cielo inalcanzable Y al llegar al apartado sitio de las estrellas que huyó, el ave que huyó y emprendió el vuelo, como por sorpresa se dejó caer. Ey, ey, ey, tus alas escondidas para siempre. Con su corazón herido de muerte. Y entre las nubes, y entre las nubes, y entre las nubes su cuerpo desaparece la ilusión.